لا لا أبو حميد خشيسو وصف فرماني فلانيو كاكا وراني حماليو كاكا نبس سيد برهان كاكا لاني سيد برهانو بو حميد علي تهاو الله قرقا مو سيد فرانس أوبراي جي جي جي جي مو الصبر واي بتهاي بتيجي گر خاولی دلوبم یک دانه یادم به تو یک دانه یادم به تو گر خاولی دلوبم یک دانه یادم به تو یک دانه یادم به تو دوش برگا خود درو دوش برگا خود برو دوش برگا خود برو Meg Rojana Shuma Yadgar e kar menudo Meg Rojana Shuma Yadgar e kar menudo Basharti me wafai Koyu da silen sarvo Arvo rai dojna ala Nalir lir mirço Suai dojma da dveram Kavi tarih umježo Suai dojma da dveram Kavi tarih umježo خوش و درد دارم دردکم بیدوایا خوش و درد دارم دردکم بیدوایا لبر و ساو دورم لبر زوانی الله بو رای دعمالا بنده لخزمت آیا بو ما بو ما کاملا کم نلی ابیان وایا رای سیروان دوینم لدوعی دل محکمایا رای سیروان دوینم لدوعی دل محکمایا هر بو وصا فرمانا کم نلی ابیان وایا لشارک لشارک سمانی دا وصا یشیش نشار سليماني دا وصار سليماني دا ناوا وصايا اول خصمتي دا ربك شرب شوبنايا هربو كامران ليا هربو كامران ليا بدر بي الابلايا وحميد علي جها تصيا لسرايا صلياني صلياني كاك عمادا ليدا نعشي بصايا هاي درد ملالا قد خوم بضاعة هاي درد ملالا قد خوم بضاعة قدر عشاء الدبر أصلا الشيني قالا ورعار يسالبهم ورعار يسالبهم تشعبي من المالا أو صلاة وين يدكم أو صلاة وين يدكم وفيا بالرشد وصفر ما تدوينهم صفر ما تدوينهم تصني شمس معلا هاي وتداشى البلد وتداشى يا باني لو شاري شمشمالة أنا ويعني والسفر معنا وخذ خيارة يلا يلا يلا يلا, يلا يعني وصف المرام او خون خيالا ما يدار بين النار ونديتك الحوارا ابو حمل شوية وفياني رشي تالا ابو حمل شوية وفياني رشي تالا بونبص بونبص اي برهانا ونديتك الحوارا مربو الراهي لماذا مربو الراهي لماذا مرزن دازن المالا مرزن دازن المالا يلا صفر يلا عشان ديرك الفرايق الله صفر يلا عشان ديرك غيرك الفرين لقط الشنق البريان درابو فانا مرين يلا صدبو مارشي بلا كلام غيري صخو صخو ضوميشا لكل ما تهالنا غيري بيلا صدبو مارشي كاكلام غيري مارشي كاكلام غيري بويدو ما يروح دقلنا زيلينا شدة منكر خدايا شدة منكر خدايا ونضف دي دنيايا بويا خوم خوش دايا صد نفرد لو دنيايا بويا خوم خوش دايا صد نفرد لو دنيايا قبل بيها وار بكار تصبح وار منايا قبل بيها وار بكار تصبح وار منايا حرب الراي العمادة بدور بلا بلايا حرب الراي العمادة بدور بلا بلايا وما وصك ملايا رایا باندې لا خسور دایا صاول اهلی سقزی کاوی مرجا ته رایا لروشی پیاو دیدا کسر قتیا نایا حرب الرايد الصويا حرب الرايد الصويا شون مارس كروايا رايس سيروان شوارا بدر بيلا ضلايا ليدا مشالي ليدا ليدا مشالي ليدا بخايا بكرا صالي علي صالي علي كاك كارا صالي علي كاك عمارة لفارس خدايا آيا دار بي إن شاء الله تنداي لخصم الدايا لبر خاطري سناتا كتا مع ورقايا شرطة باشتا بوبليو تاحنا السنجابايا وصفر والذي بينهم والصفر يلا يلا يلا يلا يلا يلا ما شاء ديالك الفريق يلا صفر يلا عشان ديالك الفريق لقاط الشنق بريال درب وضارب مريض بيلا سودب مرجيكاك اللي مقري مرجيكاك اللي مقري لو نصارى نصارى خاتون طاق لو نصارى نصارى خاتون زوري لجوانا لولي رياض طاق لخجوانا لولي رياض الله الله شويا قرد صاري ما حالي داردم قر غزالي ما حالي دار جريان الدات برجي صار جريان الدات برجي صار لو نصارى صار خاتم اي لو نصارى صار خاتم هر خوشوانا يولي رياض هر خوشوانا يولي رياض Ana Ana بصر بزواني نام بيصير لك ياني للعين راين عيماني هلا بيبكوا دوراني هاتوا هاتوا ميواني ويم ويم انا كاني او ابخ وشيشة انا تصنار قراني وما مصا كاملة ويبشي كرة كاني وما مصا كاملة ويبشي كرة كاني اولا خصمتي دم بين تاكو بياني اولا خصمتي دم بين تاكو بياني وكاكو الرئيس سيروان عشا كم شاوكاني طريق رايد عصو شحن والنصاري طويلي طويلي طويلي طويلي ويلم ويلم زبياني رايد ايما سومانا شيحينا ونزاني رايد ايما سوما شيحينا ونزاني ديار علي للاتا اعتوها تميواني تبي خصمتي بكعب ببندو بقوراني تبي خصمتي بكعب ببندو بقوراني ايضا مشاهد ايضا بمتاكو بياني يلا على الشيخاني ارمش صفر كرة وشهر في علي والله كيف أصاني أقار كان خصمينا كان أصاني وايد إمار تامير مشي وصل علي خليفة سوامانا بتحيب يلا ومع وصل كاملة بتحيب ايوا بنيازه صفر بكم شاور يمكك صغما ايوا بنيازه صفر بكم شاور يمكك قديما اي لدي جوانك جرانا قراني بوضلم لدي جوانك جرانا قراني خضلم اي دروم صفر مدورا وجار زور بيدشه اي دروم صفر مدورا وجار زور بيدشه ئەی وڵەکەی باسان یادگارەکانت بیر بچێ خەمەمەکەی باسانی دیار عەلی لە بیر بچێ ئای خەریب و سەرگەردانە پێ باڵات پرێشانم خەریب و سەرگەردانم پێ باڵات پرێشانم ئەو ڕۆژانەی لەبیرچوو دەیوت دیار ناتوانێت باشی دەکەی بەزایەش و خەمەکە ئای ڕایدای ماشینەکەی بەزاش و خەمەکانم تازە ڕۆی لە دەسم تازە ڕۆی لە دەسم تا ئێستا شاوەڕوانم هەر بۆ مامۆستا کامین سۆمای بۆ شاوەکانێ ئای ڕای سیروانە دوێنم کەسێکە لە براکانێ ئای ڕای سیروانە دوێنم قصيك الابراكان عيو ابوكا كنواص وما يبوسا وكاني عي الرئيس احمد لشويا كوتو تبر بندانم عروي بو مريوان بو حميد مريوان بو يلم بساوان بو حميد مريوان بو يلم بساوان دادی گاگا حدی نزيل سلاوی لبيس سلاو لدو برایا گاگا نوی نزیل و حدی نزیل سلاو لرای العمادی خوش ویست یلا آیا ویا مولد دنیا دا رجیم لیدا بابا آیا مولد دنیا دا رجیم لیدا بابا قلبي بشال الصحراء دا عمري لصري ما لا لا قلبي بشال الصحراء دا عمري لصري ما لا لا يا عينك وانا بينك يا نارك يا كينك ينالك ينابي بتني عايش ميلا بتني عايش ميلا طلت صعبي وسيد برهاني خوش ويست سڵاو لە کەرکک سڵاو لە گەورە و بشک هەر بەخۆشی سید بڕوهانە یاڵە ساڵەوە ساکامیل ئا ئا ئاوە